aí, povo da Camicleta. Tá dando uma ajeitadinha no cabelo. Nós estamos preparando agora para sair aqui da praia de Tambaba. E eu vou, antes de sair, mostrar. E eu vou mostrar aonde nós ficamos, aqui ao lado da Arca do Bilu. E depois vou mostrar de drone um aéreo do local. Então aqui é onde a gente ficou. Pelos nossos amigos ali, tudo de bom. Ali é o restaurante da Água do Bilu. Inclusive nós temos um, um vídeo que foi feito aqui dentro da Água do Bilu, uns anos atrás, quando a gente teve. E logo em seguida, vocês vão ver no vídeo, é a parte da praia de Tambaba preciso tirar a roupa. <laughs> e do outro lado é a praia de naturismo, tá? Então aqui é a praia de uso comum e de naturismo fica é do outro lado. Assim, esse é é Mas também dá para ir por aqui, ó. Então vai muito PUC e nós vamos mostrar esse caminho aqui também. É, eu coloquei a câmera na frente da, da Pajero, então vou mostrar como é que é o acesso por ali. E a praia de de Tambaba aqui na, na Paraíba é uma das praias mais bonitas que a gente já, já esteve. Realmente é um lugar muito, muito lindo, mar muito claro. Vamos chegar agora na beira do Queiro, aqui, logo aqui na frente. Ó, só saímos dali, né? Estamos chegando. Logo aqui na frente. Aqui também na, em Tambaba tem ponto turístico que é Mirante, né? Dedo de Deus, Mirante da Tartaruga. É, e a gente faz, consegue ver lá de cima a praia de Coqueirinhos. É uma praia muito boa de parar também. Tem uma parte que a água é bem calminha. Então, é muito bacana. A gente tem aqui nessa área muitas falésias. da Una. Né? Olha só. E a peça ainda ali do Atomic é vocês viram, né? É pertinho. Olha aí. Esse é um dos pontos de mirante ali. Vocês observem que a falésia faz assim, ó. Então a gente não, não é muito seguro chegar nessa beirada que a gente pode estar numa, numa encosta aonde a, a, houve erosão por baixo, né? Não é muito seguro chegar nessas encostas aqui. Então, a gente vê que aqui já passou carro e tal, passar o pássaro. Mas não é muito seguro não, hein? ao mar. Aqui é bem bacana mesmo. Vamos ver mais um. A Camicleta tem mais de 250 vídeos, hein? Alguns eu até deixei no privado, porque são vídeos ao vivo. Agora, temos muitos vídeos para serem vistos. Pessoal, não esquece de dar lá o, o like, de se inscrever no canal. O pessoal assiste muito, tem uma boa visualização. No entanto, o pessoal não se inscreve, né? <laughs> Olha só, aqui nós vamos mostrar a ponta do, do estacionamento da praia de Tambaba. Lá embaixo tem uma combinha lá no fundo, olha lá. Tem é mais um mirante, ó. Então ali se desce pelo calçamento lá a praia de Tambaba aquele coqueiro tradicional lá em cima do morro. Show de bola, mais um lugar aí, cara. Camicleta, né, cara? Registrado. Ponta Camicleta. Tambaba, na Paraíba. Show de bola. Agora curta aí a, a vista aérea. Mas antes dá uma olhada naquelas falésias lá. Vamos descer agora. Vamos descer agora em Tambaba, por dentro dessa trilha, para chegar no mar aqui, junto às falésias. Beep, beep, beep. Vai vir outro não? Ó, ah, o pessoal é... Qual é o grupo? Qual é teu grupo? Como é que é o nome do grupo? Hã? É a equipe Trilheiro das Paisagens. Ah, aqui o pessoal da... da... Qual é a cidade? É, Pitimbu. Pitimbu, estão aí com as motocas deles aqui? É. É, tô aqui perto de Tambaba, aqui espiando os pelados ali do outro lado. <laughs> Isso é natural da onde? <laughs> Grande do Sul. Olha ali, vai lá, ó, rapaz lá, vai, como o nome dele lá? Olha, olha, ele é bom no negócio, né? Olha lá, ó. Vamos pegar aqui, ó, o óleo subindo aqui, ó. Vai se preparar pra subir só esse morrinho aqui. Coisinha de nada, né? É, não, eu vou sair. Só vou pegar ele na corrida aqui. Aqui ele não me erra, né? Ele me erra lá. Olha lá. Show de bola, hein? Valeu! não conhece esse lugar, aqui é a praia de Tambaba, na Paraíba. É, é a zona mais fotografada da, da praia de Tambaba é a entrada da praia naturista. Porque depois daquela portaria ali ninguém pode fazer foto pessoal faz foto lá de cá.